ugasanga urara uri kurasambana cyangwa usambanywa nimba uhari haguruka uzi hano ndawukore ko uza kuba biza kuba uyu ni umugwi wa mbere ninaheza ndaza guhamagara umugwi wa kabiri w'abantu badepoza amadiplome bikanga ko baronka akazi n'abadandaza batunga ndaza kubasaba muze kunyihanganira tugire gutyo gato muraza kubona muri aba base badayimoni batari babizi bakoze ko dayimoni zikabata hasi muraza kubibona muraza kubona abantu bahagaze muri aba ntibari bazi ko bagoye abadayimoni ariko muraza kubona abadayimoni muri bo babata hasi babohoka ubuzima bwabo bugaca buhinduka rero kugira ngo tubikore neza abaporotokole bo ngaha babe baba bari hafi gato hano reka uyu udasanzwe hejuru y'aba bantu usuzuma dayimoni aho iri hose ifatwe mbere rindira gato muri benshi cyane abandi musubire hariya gato haba umurongo gusa umwe ibiri ibiri musubire hariya mu tuyira muhagarare mu tuyira muca muza gutya umushyikirwa n'abandi musubire inyuma gato kugira ngo habeho disitanse y'umwe n'uwundi hari uwo arimo dayimoni iyo atewe hariya bijya bizana ikibazo oke nkukoze ko utarimo dayimoni uguma uhagaze ariko mba ngushyizeho ikimenyetso cy'ubushobozi ibyakuzanye hano hariho abamarayika hano baca babishyitsa imana ihabwa icyubahiro igire sohoka urenga hano uyu zirimo bamushyire hariya cyari hagarara eh, eh, ahantu ni hato ukuntu tubikora aza kugorana gato ntaca podiyumu yacu bagenda uyu zirimo iva hano igera hano uyu zirimo hagarara hariya muraza kubona abantu barwaye abadayimoni batari babisi murindire mugume gutyo eh hagarara ke urum protocol eh sawa isubire hariya ngo 왜, 왜? 뭔가? uyu zirimo duga hariya muraza gutangara muraza gusanga abantu benshi bafite abadayimoni batari babizi gire mu egera aha nicyo gituma gutumira umukozi w'imana akorera mu ma of power nk'umukozi w'imana aho ngaho arabizi asha nta by'umwanya ukora vrema ilfo gutegura abakiyisu ibintu bijyanye n'ama demonstration of power ama deliverance mu rwego rwo hejuru ugiye guharura iby'imyanya ntacyo mwokora ibyo ni iby'amadini twakora kera vuga ubutumwa ukacugera ibi ntushobora kubikarikiramo umwanya ntibikunda muraraba abantu baza gufatora abadayimoni aho noneho bikontorora gute umwanya wo kontorora gute ntibikunda niyo aza kwigisha iwanjye aposito ntuzanye porofete azobona ingene ishengero ryacu twinjira mu gitondo tugasohoka ku mugoroba ku wa mungu azovuga ubutumwa mpaka aheze saa kumi n'imwe ari wenyine ariko arakora ibikorwa amashengero aya y'amareveye akora amademonstration of power of god usanga bitugora ingene kugera imyanya rindira muri abana ingene abantu bagenda bagwaye abadayimoni mutabizi n'uyu zirimo yo n'uyu zirimo eh, eh, jya hariya rero aha distance disitansi ntihagire uwegera ubundi vuba vuba rero tunyarutse kandi umuntu wese azi ko afite imitwaro yiwe ndagukoze ko umenye yuko hari abamarayika baca bakuramo ibyo abadayimoni bashize muri wewe muri ibibazo byinshi nibyo bagushize iyo ukozwe kwa marayika ni nko kubaha ikimenyetso baca bakuramo hari abantu baza kuva ngana bakoze ko bajya gusaba akazi aho bakabimye bakakabaha muraza gutanga aya uku kw'abakozi b'imana tubohoza abafise impano jasiti gusa kugukora ko biba bihagije wa mugore aravuga ati yesu ntibikenewe ko agira ibyo avuga nawe ntukora ku mpuzu ye mhm. undi abaje bazanye amatabi yabo bagomba kubohoka barondeye ingene baheba itabi byananiranye ndaza kugusengera nkawe uryatse urishyire mu kanwa uricire rikunanire n'abarya ubugoro babyita demonstration of power ibitangaza by'ikibiriraho yesu akora abantu bakabirabisha gutya amaso aha kurikira cyangwa wazanye agacupa kiwe yananiwe guheba inzoga uraza ndagusengera ugashire mu kanwa ugacire nk'imisobe